всем привет! Сегодня мы будем рисовать красивую открытку бабочки на 8 марта. Ну что, начнем? берете ножницы и вырезаете по краю. У вас вот, по краю бабочек. Вот здесь. У вас вот так вот должно получиться.